las menores me quiere porque ya yo mangué el F. Estoy rompiendo los Fujines con cerveza presidente. Mis bloques me dicen jefe porque yo tengo el piquete que ninguno tiene. Debajo de mi almohada yo siempre tengo un machete para cualquiera que se pase el este maldito demente. No tengo tatuaje, tampoco tengo arete. Si tú te pasa con este fácilmente te saca la 47. A mí me gustan los cueros, también me gusta el tabaco. Siempre agarro y enrolo cuando estoy aburrido. Y la romo me dan aco porque saben a amargo. Yo prefiero un tabaco Bajo que un maldito extra viejo Con el humo me mareo y me voy para el mundo Yo joseo dinero como un encendedora así se acaba la gasolina aquí te prendemos el chiblón Y que para las menores porque ya se lo merece Yo no hago coro con rata que traiciona por la plata Ya llaman en mi casa atento a mi garganta A mí no me venga con esa que tú tienes uno vida con 50 rayas Y a mí no me hables de que soy el que le cuido en la mata mi ultra mega lo que soy un rap Soy el que tiene a las mujeres moviendo su fujín Soy el que tiene a las mujeres, pere, pere, pere. Soy el que tiene a las mujeres moviendo su fujín Soy el que tiene a las mujeres, pere, pere, pere. Soy el que tiene a las mujeres moviendo su fujín Yo rosa lo más duro de la Isabelita. Oye, dice yo. Se la pasan comentando mientras mi alcancía se está llenando. Yo, soy como un biberón, todas las mujeres están loca Que le roba su chapón. Que le roba su chapón moviendo su fuji. Soy el que tiene las mujeres, mujeres, mujeres, Soy el que tiene las mujeres moviendo su fujín Soy el que tiene las mujeres, mujeres, mujeres, Soy el que tiene las mujeres moviendo su fujín Si tú escuchas mis rate bata pa' masacrar con mi señora no se puede dar respuesta Si el miedo me da miedo que se joda el futuro John Rosal de este lado de la vaina No busca Isabelita City te representa Blatter produciendo, Edwin, Ángel Ella el la el sicario, el King MC Mateo, Fao Celina Rosario, María la Natural Chula, Rubio Rosal Ulises, Kelvin, la gente mía de para la gente mía de la Margarita, el Pipi, Toda esa gente. Michael, Joel, de lo mío personal.